Друзья, всем привет! Хочу показать вам, рассказать за генератор. Рассказать свои мнения. Э, По генератору, я не знаю, вже мабуть, місяць є ще більше, да, як ми його купили. Ну, десь так, да. Треба глянути, коли ми його купили. Бо пишуть, який розход і що ти лічно скажеш. Ну, ви знаєте, що я з ним не панькаю з генератором. У мене нема такого берегти його, там, етот. я його пользуюсь з ним, ну, можна сказати, на повну катушку. І Він працював у мене почти під повною нагрузкою, тобто десь 2. 2,5 кВт, тобто буває, що тягне постійно 2,5 кВт. І перше, розход топлива. Розход топлива, якщо в моєму режимі, він під нагрузкою. От, допустимо, немає світа 4-5 часов. Я його завів, все працює, все, ну тобто йде обична нагрузка. Всі насоси запитані, весь дом, тобто всі холодильники, а в мене їх не один. Розход 500 грам у час. От 4 часа, я вже знаю, 4 часа це 2-літрова баклажка. У нас, е, як відключають, допустим, на 4 часа, я знаю, що в мене 2 літра воно з'їсть бензину. А якщо без нагрузки, ну тобто обична там лампочка одна, холодильник, ну тобто ми не робимо нічого, не пиляємо болгарочками маленькими чи середніми, то розход менше. А під нагрузки ми вже висчитали, я як заливав поверх. Закривав і включаю на 4 часа. 4 часа проходить і опять доливаю повний під кришку, е, щоб я зрозумів, і уходить ровно 2 літра в 4 часа. Тобто 500 грам. Це перше. Друге. Масло я не міняв, то як залив, так і є, воно нормальне, світле, ну, не бачу смисла його міняти. Е, були такі періоди, що він у мене тут на вулиці стояв і ніч пройшла морозна, були морози. І на другий день утром мені треба було його завести. Без вопросів закрив воздухан, зажигання, пару разів дернув і завів, ну, тобто взагалі без проблем. Ну, лучше, звісно, його держати в якомусь теплі. Як я держу там у себе в битовочці, то він там нормально. А так, щоб сказати, е, якісь нарікання на нього нема. І також я вирішив по крупорушки. По крупорушки вся проблема в тому, що що той двигатель, яку ми намагаємося запустити, він на 380 переділений на 220. Я вже балакав, що він обичну крупорушку, магазину, ну цю маленьку, він обично її тягне, вона запускається, все нормально. Тобто можна на краня купити маленьку крупорушку е, з двигателем на 220 і не морочить голову. Я від е, генератора не варю, ну тобто сварку не включаю, чисто таке все по хазяйству. І я вам скажу, я як купив генератор, ну я не кажу іменно цей, ну будь-який генератор як купив, зараз у нас всі знають е, в Україні, які события происходять з електроенергією. Поэтому як купив генератор, виключає світ, не виключає світ. Мені взагалі виходить, якби я не переживаю, ні за що не думаю. А раніше як виключали світ, я одразу думаю. Ой, йомаю, а як же ж пориса там води набрати, як туди со скважини накачати сарай, як туди з колодязя накачати в бак. І отакі постійно мислі. А вдруг опорос, як я поросят, ну от порося вилізло зі свиноматки, його треба зразу обігріти хорошо. Що мені робити? Йому хоча б перші сутки погрітися там треба під лампами, щоб воно не ну, нормальне живеньке порося було. Оці моменти вони мене якби мучили. Я купив, ну так, да, воно не дешево, я його брав за 22 300. Не дешево, ну купив. Я вже от місяць пользуюсь, ну чесно, не нарадуюсь. Я знаю, що е, ну, така ситуація, щоб не було, світ виключило, я вже, грубо говоря, в мене є е, генератор. Це саме головне це опороси, красні лампи, вода. А так іменно по дробленки, що насчет крупорушки, ми зараз стараємося, у нас більше тони надроблено постійно, а то навіть і дві. Да. Ну, то есть постоянно надо. Мы чуть-чуть используем кіл 200-300, зразу додробили. Чуть-чуть используем, додробили. То есть всегда об'єм надроблений. І чорної макухи, і соєвої макухи, і зернової групи. І також у мене в НЗшці лежить ще он повний душ, набитий там тони дві отрубі, а може навіть і більше. Отрубі э, в мішках сложено там все. Тут я забив весь душ, він в сухому, виходить, воно в сухому поміщенні, там вода не капає все нормально, тобто теж лежить друг не буду, а так світа, буду мішати вже свої отруби, бо я їх все не можу ніяк використовувати, а так використовую. Ну, коротше, по генератору, що писали, ну претензій взагалі ніяких немає. Нічого не ламалось, не сипалось, ніде нічого. Ну, Завів і робить. все. Саме головне не забувати відключати світ на щочику, як пропав світ, виключити на щочику автомат і все, і пользуйся этот. І дивлюся, допустим, е, знаю примерно, коли повинні включити світ. Пішов на щочик, глянув, а він в мене нового образця зразу там табло світиться, эти, індикатори всякі, о, включили світ. Я пішов, заглушив генератор, все виключив, витягнув з розетки, пішов, включив щочик і все. А так, ну да, дуже довольний. Чи треба було мені брати мощней? Ні, не треба мені було брати мощней. Це хіба що із-за крупорушки брати 9-10 кВт, воно мені не треба. Тобто так, поки є світ, я все підганяю. Да, Аська. Райська рада теж, що є генератор, що поросята не пропадуть. Ну і також запасаюся бензином. От У мене одна каністра, але ну, вона з-під масла. Це мені тестюха віддав, з-під масла, хочу якось вимити, щоб ну, заправити бензин. Також у мене є ось отакі, допустим, пару каністр. Я теж зарані їх заправив і все, вона стоїть повна. У мене їх дві штуки. А це хочу цю ще вимити, і там ще є такі е, капронові. Теж їх поновив. Ну тобто потихоньку, якби, щоб. Мені то в принципі, якщо чисто для води і для поросяток, хватить каністри на ого го скільки. Мені що включив на 10 минут, накачав воду утром, накачав воду вечором, виключив. Це саме головне. Ну а опороси рідко. Зараз в мене пройде два опороси і потім вже 4 місяці опоросів не буде взагалі. Ну, то есть, вот так. Ну, все равно, есть, есть, и хорошо, что есть. Думаю, потом даже в будущем щось буду, десь буду його использовать, десь, може, на выездах чи ще десь. Зараз він чуть-чуть прогрівається. А пока, друзья, покажу, які в нас дела обстоять із стройкою і вообще яка у нас погода. У нас ідуть дожді, сніг, слякоть, грязь. Стройка, грубо говоря, стоїть. Взагалі нічого не двигаємося, нічого не робимо. і дядь Саня трохи прихворів. Думаємо, якщо все буде нормально, там я дивився по погоді, то е, з вівторка вроді би вже там плюс 12 і дождей не буде. Ні сніга, ні дождя. Тобто можна буде щось робити. Я вже думаю, е, хоч би успіть поставити самі ферми і накрити кришу. Оце саме головне. А то вже стіни, то вже таке постепенно по погоді там зробимо, не спіша. Саме головне накрити. А так воно все тупо стоїть. Нічого, отак як ми догнали весь брус поверх, як зробили посадочні міста для ферм, так вони всі є. А нам зараз треба ту сторону доробити і потім накидувати ферми. Ну, тобто воно все. Вроді би і небагато роботи, так подумаєш. Ну, ходить грязь, місить тут аж сварку тягати. І, ну, мокре все. Тобто стройка стоїть. Так можна подумати. А от якщо погоди нема, що ви робите? Я вам зараз покажу, що ми робимо, як нема погоди на вулиці, щоб робити. І чим ми займаємося, я вам все покажу і розкажу. Ми вже управились з утра. Це я зараз просто ролик, думаю, вам зніму, покажу. Тут ми теж вже управились. Он де. Покажи вік. Сухо, тепло, отлично, шикарно. Просто їм тут алафень. Градусника в мене нема, ну так по ощущенням градусів 25 сухого тепла там внутрі. Тобто їх багато, воно їм тепло і вже з перших чисел слідчого місяця почнемо вже починати уборку тут. <laughs> Ну як уборку? Убирати на м'ясо. Ну а так. Коротше, отака погода. То там пише Стас, що ти, як ти там, чим займаєшся? Ну, тим і займаюсь. Все, стоїть. Вроді би вчора на ніч був мороз, то було... Я думав, буде морозець, можна буде щось робити. А ні, сьогодні ось отак. Порозбирали ми оці Столи длінні, де варили ферми, що для ферм робили, шальовку убрали. І там теж розібрали, будемо ці козліки розбирати. Е, все коротше, це порозбираємо, бо воно нам не треба. Нам треба ферми туди накинути і починати е, закручувати на ферми брус і крити профлістом. Профліст я вже купив. Профліст лежить, накритий, жде, жде свого. Отак, друзі. Пошліть, покажу, чим ми займаємося як отака погода і як ми лежимо на диванах. От, друзі, отсюда ми нюрку перевели, тут у нас була нюрка. Ми її перевели ось сюди. От. От наша нюрочка. Нюрка. Нюрашка. Зараз тобі яблочек дам. От. А ту клітку Віка зараз починає е, розмачувати і буде вимивати. Та клітка буде така сама, як і ось ця. Вони однакові дві. Ось ця клітка. Ця клітка теж така грязна була. І Віка так по ну, поочередно, по одній клітці і все этот, все вимива, поки я займаюся своїм. Также пока Вика тут занимается клетками, я занимаюсь тут. Получається, в мене тут металу не хватало. І в мене тут був плоский шифер. І плоский шифер закінчувався тут, що була дирка сантиметрів 15. І вони виламали його. Я шифер акуратно обрізав і наварив прутики. тут і так же само ось тут. Потім я це все думаю зачистить, ну тут повичищать дещо. І попідкрашуємо, погрунтуємо, ну не попідкрашуємо, погрунтуємо, щоб воно не гнило і не ржавіло. І таким е, образом ми підготовимо клітки вже для нового запускання. За сараєм треба дивитися. Не просто так сарай построїв, все хорошо, все красиво, свиней запустив, пройшло півгода, все чорне, грязне і все ужасно. Ні, е, за ним треба дивитися постійно. Ми і так, виходить, е, год нічого не робили, да? год. І потім ото віка почала станки вимивати, кожну секцію віддільно. І ось оце поочередно по клітці. Вона не спіша, потихоньку по клітці, по клітці і все, як ви бачите, все чики-піки. І також тут у мене ось обізяна була. Прогризла дирку. Якщо я бросю або замажу зверху і запущу сюди, вони виростуть, вони підірвуть його все. Мені тут треба зробити, я просто ще до цього не дійшов. Вирізати такий квадратик, ну тут де ямка, це його повирізати, видовбати і залити щебеночку з клеєм, е, з клеєм, цементом для плітки клей, цемент, щебенка і хороший зробити бетон і залити акуратно. І оце отакі ось моменти постійно, якщо нема погоди, і невозможно робити на дворі. Робота завжди є. Ось займаємося тут нутрянкою. Також повусилювали кожну клітку ось такими от, і, е, типу як зв'язки кинули. Зачем ми їх кинули? Тому що воно то нормально все. Ну, У мене був случай. Дві здорових, е, Два здорових кабана. Ось в цій клітці почали битися. Ось в цій це ще до до манюня. І вони билися до той, до, так билися, що вирвали, виходить, трубу, вона в мене там забітонірована, і її роз, е, розшатали, що в мене навіть трещина пішла на бетоні. Я кинув уголок. І все, я забув, що це таке. І думаю, та не буду я ждати, поки тут таке случиться. І везде я кинув по такі от, е, де трубка, де арматурина, щоб воно, ну, знаєте, як лучше, як лучше. І так само ж тут треба кормушку почистити, бункерну подивитися, що і як. Це кормушка з, з е, стиральної машинки, е, е, яка в нас канді була, з нашої старої стиральної машинки канді. А ця кормушка бункерна. Це одна із самих-самих перших кормушок, ще вона в яких тільки сараях не була. Тут теж виходить. Одірвали арматурину, тут от перемичку, і мені треба трубку наварити на передню стінку, сюди усилити, тому що вона вже теж скільки год підношена. Ну ще підремонтуємо, підваримо ще пару год послужить. І так, поки клітки пусті, дивимося за цим. І також по нашим поросятам. Вон вони гоцають, бігають. Усі 8 штук поросят, живі, здорові, все хорошо. Піратіка ми вчора впіймали і теж прокололи. Він пірат, виходить, самий крупний з усіх, самий такий мощний. Не будемо, не будемо, обіцяна, не будемо. І зараз туди-сюди підходить час, ожидаємо порос від э, тьоті Нюри і тьоті Київлянки. Да, Нюрка? Нюрка поїла і лягла. Київлянка зараз трошки по гицає і теж ляже. Коротше, отак, друзі. І так же дивимося <clears throat> за потолком. От е, Віка вже повимивала цю часть Ось. Оцю частину і почала центр. І зараз дійдемо на ту часть. От бачите, де мухи по... Де мухи пообсирали, от провода, трубка, мухи іменно на провода. Ось провод іде, провода, трубки, і Віка це теж вимиває і це все устраняємо. І буде потолок, ну такий самий, як он на тій стороні, покажи вік. Всю ту сторону. А ту сторону Віка всю зробила вже. Хтось каже, тобі Віка хорошо допомагає. Звісно, допомагає я без віки, як е, ноль без палочки. Звісно, ми вдвох, одна команда. І ще як щось таке грандіозне, і треба допомогти там постройки, по щось подавати, допомагати, то Богдан допомагає. Ми йому кажемо, він допомагає, а так він учиться. Ну, коротше, отак. А в основному ми вдвох. Ось з утра встали, погоди немає, нічого немає. А роботи завжди валом. Тобто не, не приходиться такої робити нічого, сьогодні погоди нема. Нема на вулиці, тут є. Хочеш заробляти на свиноводці, це постійно, постійно, з утра до вечора ти чим зайнятий. Постійно. Вон навіть Нюрка не дасть збрехати. Да, Нюр? Зараз я тобі яблучко принесу і ти Нюрашка. Оце порода кантур або там порода дюрок, самі-самі такі спокійні. От як не крути, як не верти, самі спокійні це е, кантера і дюрки. Самі бешені петрени. Зараз яблук їм принесу. На, Нюра. Нюрочка, на яблук. Не, хотя так. Давай, тобі київлянка кинем. Давай, кнопочки кинем на кнопку. Тоже десерт. Це ми зараз утро управляємося. Ми управились. обіцяння я яблука не даю, якщо... Якщо свиноматка... А, не кричи. Якщо свиноматка кормить, я їй нічого не даю. Ні яблук, ні, ні абрикос, ні гарбузів, ні кабачків. В неї свій корм сухий, до якого привикли поросята через молоко. А так я нічого їй не даю. Потім, як уже заберемо порося, то їй буду давати якісь вкусняшки, да, Машка? Коротше, отак виходить. І отак постепенно, постепенно усі моменти е, по сараю ми зробимо. Також в мене ще не зроблені задвижки на витяжки. От ми витяжки забили покривалом, ну поки думаю, тут поросята заб'ю. А взагалі мені не і там я забив мішком, а тому одну оставив відкриту. Взагалі треба зробити задвижки на витяжки і знутри їх утеплити утеплителем з отражателем. Щоб вони не пропадали і щоб я мог закривати. Бо як опороси у мене там 2-3 опороса, я витяжки закриваю напроти опоросів. Так, по сараю, думаю, все розказав, показав. Оце, друзі, такі от у нас діла. Ось теж чисті станки були. Ось оці два. Взагалі чисті, їх віка повимивала. Опороси пройшли, все поза... позамазувалося. І їх теж зараз будемо поочередно приводити в порядок. Ну, коротше, треба дивитися, не так, що зробив сарай і все. І на цьому забув свиней держиш, аби считалось. Да, ось дивіться, яка різниця. Ось дві однакові клітки. Ось одна, он друга. А якщо не дивитися, воно все поналипає, все залипає цим навозом і потім взагалі тяжело буде з ним справитися. Коротше, отак. Тут так само в бак набираємо води. Там е, прямо з насоса со скважини йде вход і просто в розетку включив провод, набрав і все. І такі ж самі тут у нас поїлки, такі ж самі, як і там везде. Питали, як я їх закріпив. Приварив, просто тупо приварив задню цю. Е, крепівку, цю крепежку, приварив і все, воно ж мені не треба. А якщо мені треба зняти, я ось просто э, шланг відключив, нажав і витягнув її через низ обслужую. Ну, думаю, так постараю, все показав. Кормушки мені найбільше подобаються ось такі. Саме більше подобалися такі сундучки. Правда, ось ну, обгризають, бачите, края. Ну це не критично, воно з дуба, ну то тобто таке моцне. Треба сюди якийсь брусок наложити, щоб вони Ну, саме більше мені подобаються ці з усіх кормушок. Оці, воно той сундучок теж противоположно покажи вік. Оцей теж дуже такий жорсткий, хороший. І ось ці дві кормушки. Ось отута Оця ось дуже жорстка, з неї не висипають, їдять, тобто воно все на місці. Також писали, а що це в тебе за тент висить. Це тент, ось, бачите, я відкрив. Все, вітер на низ не дує, по бокам не дує, на поросят на е, молодих там свинок не задуває, а чисто по верху йде і витягує у витяжки. Зараз закриваю, бо поросята малі, лучше як лучше. Ще не зробив не задвижки, нічого, ну я вам скажу, я і так дуже довольний. Навірно, їх і не буду робити, а так воно і буде. Це все вікна з холодильника, що ми поробили. І ці ж самі теж ж вікна були чорні, їх просто щоб повимивали все. Ну а ця сторона в нас закрита е, отражателем, щоб на ніч не було видно, що там світ горить, бо поросята красна лампа, ну, щоб не видно було. Ну, коротше, отак. Ну, а поросята ростуть. 8 штук, живі, здорові, все отлично, все. Все хорошо. Підростають, я сам замічаю, як вони ростуть дуже хорошо.